Лети быстрее, чайка, в синем море вечер настает, поскорее птица, узнай, как, как милый мой живет. Скажи ему, не стану о нем тужить, грустить, не устану. Лети сквозь тучи птица, волны мчатся, лодочку крия, перестанет милый сердиться, как вспомнит меня. Лети скорее крыла ты, мой друг, от моря в путь перед это vez Jeová outro